Workers' Day is a day that was set aside to celebrate the achievement of workers, allowing them to rest, meet, and discuss issues affecting them as workers. chitanga kuyaruka zuva rekuti tairida tairikoshesa ndo zuva rokuti taifara nokupembera nokuona nawo nemafrends vamwati kubva kunyika dziri kure eh, tichisangana kumaruzevha toti tipa zuva rokuzorora zvionesana bazvionesana kuti a ah, isu kuti kwatinoshandira u wakamira so so so so In a country like Zimbabwe, where most people are self employed, the main day is just like any other working day, as people will be trying to make money so as to earn a living. saka iri kutisimbira basa redu saka wekaiatiifai vamwe vashani vamwe makastoma ida kutengera nduma acho anenge atenga kugoaaaaa zvasiyana kuti kata tichizorora taizorora tine mari so iyezvo tiizva rokuti takuda kushanda everyday eh, because tikaritora tikarikoshesa tikasiya kumabasa nimaona tuta mari aya ah, ukamuza one day iyo mari yacho yairi shoma hazvina kuda zvakanaka saka zvakutoveka day so hatichariona hatichari koshesi tinongoziva kuti zore vashandi asi pane isusu hatizokwanisi kunga tichizonyanya kuikoshesa nekuti tinonga tichide kuti titoshandawo ipapo timu tikwanisi kuwana mari yekuce